Hey, hey. trockenen Fußes dem Pfad zu begegnen. Mit Salz in Hand und der Sonne im Rücken, der Weg dorthin war größtenteils trocken. can